Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы... Артём, Артём, просыпайся. Проснулся уже? Артем, тебя полковник в рубку зовет. А я побежал. Вставай, пора. Ты у меня... А молодец. Мы ведь теперь не дома, так что лучше так и действовать. Поаккуратнее. Нас ведь людей так Дядя много. Артём! Дядя Артём! Там дядя ДТшник уже мастерскую доделал. Хотите посмотреть? Так здорово получилось! Сюда, дядя Артём! А, привет, Артём! Видишь, как я тут устроился? Как короче слово! Верстак какой шикарный, а? Что, тоже покурить вышел? А это дело. Пробирает курево. <coughs> Пробирает. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. Ну, Наоборот, мастерское пошла. Заходи, Артем, присаживайся. Степан тут ну, вечер вот музыки устроит. Артем, тебя да полковник ты как думал? А с Броником-то что? ТТшник ругался? Ну, тут длинная история. Хара кокетничает, раз... Рассказывай. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артем там возится. Артем, иди сюда. Слушай. Удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник дешифратор подключил.